évekkel ezelőtt megfosztottak mindenemtől. A nevemtől, a páncélosaimtól, a páncélvadászaimtól, az álcahálóimtól, az aranyáimtól, az ezüstjeimtől. Összetörtem. Nem játszottam, nem voltam függő. De felállok. Felállok a földről. orthosak.